Takže tohle je Antonín Koutný a tady to je Veronika Vlková a spolu dohromady tvoří hudební projekt, který se jmenuje TV, ale eh, při dnešní příležitosti jsme se tady sešli, eh, tak vlastně eh, to byla živá improvizace, která nenavazuje na tu jejich tvorbu, kterou vlastně mají v rámci TV a přizvali si mě jakoby hosta pro tady, pro tadyhle ten projekt vlastně. Tady pro to představení základ eh, vizuálních věcí byly eh, kresby od Veroniky Vlkový a fotky, které jsem rozpohyboval a spojil jsem je dohromady vlastně v nějaký jakoby mikropříběh a ještě jsem pak vlastně na stmelení jak použil nějaký vlastní věci. Ne, tak mě spíš jako jenom výženke forma prostě pro prezentování nějakých, jakoby, já normálně to mám tak, že v poslední době třeba inklinu tomu, že mě eh, v mojí práci zajímá jakoby pracovat eh, s nějakým... <laughs> Jsem vyrošel trošku. <laughs> mě právě zajímá ta práce s tím otevřeným tvarem na jakoby živě vlastně. Takže třeba jak měla Katka s Davidem, že vlastně o, mají vlastně animovaný film, který skládají na život, tak k tomu bych se chtěl dostat o, e, v nějakém z následujících projektů. Pro mě to třeba zajímavé v tom, že já jsem jako chodila do sboru a vlastně s tím hlasem, jak pracuji, tak ten loop tam můžu vlastně dostat najednou ty, ty prvky nějaký zborový, které jsou pro mě zajímavé v té hudbě. No, tak jakože vlastně je to taková alternativa vůči tomu, co eh, hrajeme normálně, že máme písničky a eh, tak jsme si chtěli vlastně takhle vyzkoušet něco, jakoby plochy, kde jakoby nepůjde o ty melodie, a, ale <clears throat> takovou nějakou volnější jako improvizaci vlastně. Co jsme zhruba věděli, o co tam půjde v tom příběhu, tak jsme chtěli, aby tam byly nějaký rozpady jako zvukový, Ehm, jako, že tam půjde o nějaký ten, a i v tom obraze o nějaký rozpad, jako nejenom tím glitchem, ale i jako příběhově vlastně, takže